زه ویم چې ماته لطیفه وکړه چې کومه لطیفه درته معلومه لطیفه دا یو کس هغه د امرود یې خرڅولی او اواز بیا کول په سل روپۍ کیلو دي امرود په سل روپۍ کیلو دي که نه ویل چې یو چینجی پکې چا بې موندو نو زر روپۍ انعام دی بس یو سړی راغی دوه کیلو امرود یې ترې واخیسته او بس ورته یې ویل دغه دی وې دا خو پر یو امرود کې د شل نم ډیر دی او ول ستوي چې په یو چینجی باندې زر روپۍ نام دی کنه نو اور دل ما خو یو چینجی دی مورې غسه زر خو نه شل خو نه کاڼي بګي دی وره ساتو کو کړه اشره یا شټنګ دا خورې جی ما بوتل ختم کړ بیا راته پته ولګی دا روسته مې سوچ کو دا خو خلک ځان په وره معنی چی اخیری باجو مې بری باجو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید دی ټول بروغ جوړ او د ژوند په مزو کې به ننې لاګ چې کوم دی دا ډیر زیات زبردست دی ډیر زیات مزیدار دی الریډي به تاسو ته تمنین لپاره لګیدلی زمو خو له راغلی جی ساده ګل واینز والا چې پاره کې رب نواز اور فی ساده ګل او د دې سره مشتاق اور پی لالا چې دا غي مشهور کریکټر کوي او دا غو یو بل مرګره چې کوم دی فواینس کې دا غو نوم دی عبد الله جان دا غوی ډیره زیاته شکریا چې زمون په یو شارټ میسج باندې غوی دلته کې رااله زمونږ علاقې ته خال ته نو دا غي د ټول ټیم ز ډیره زیاته شکریا ادا کوم بیا هم شکریا ادا کوم چې په دومره مصروف ټایم کې هغه موږ خپل ټایم راکو اصل کې زما د چینل مقصد دیو دی او د خبر نن زکه ښکارا کوم او امید دی چې زموږ ډېر مینوال به دا ویډیو ګوري شکر الحمدلله زما خپل جواب دی پاغي باندې زما د روزمره زندگی دي سدي هغه تیریږي شکر دی الله پاک پکې میخه ساتي د دې چینل چې څومره مطلب انکم دی او د دې چې سم دی نو دا ما په یو مقصد شروع کړی چې په دې باندې بازار د غریب او چې څومره به وسه خلک دي د دوی مدد کوم مطلب دا روپۍ چې د چینل څومره مرضی مطلب که هر څومره وي که په لکاوي که په کروڑا وي که په زرون وي دا به زه په غریب باندې لګوم دا زما د خپل ژوند د وس نه نه د کله نه چې ما چینل سٹارټ کړی دی زما هم دغه یو اراده و زیات تر خلک به وایي چې آیا د دروغ دي کوم بل پر سړی مخکې لاړ شي ډیر روپۍ ویني نو هغه دې شي نه اوړي او دا شی چې کوم دی نو بیا سره نه رسی نو ان شاء الله زما د خپل رب سره وعده ده او د خپل پښتنو رونو سره مسلمانانو سره چې زما وا همیشتن همدا یو وعده وي تاسو ټول سره چې زما د چینل چې څومره انکم دی ان شاء الله تعالی دا به د غریب او بیوسه خلکو په کار راولم د الله رب العالمین د نوم نظر شم زما چې څومره د روزمره زندګۍ سامان دی او زما چې څومره د کور اخراجات دي شکر دی هغه رب العالمین زما په جواب کې پوره کوي ان شاء الله مخکې امید دی چې الله پاک په داسې ټایم نه راولي چې زه پکې خراب شم او امید دی چې تاسو مینه به زما سره او تاسو سپورټ په زما سره نو پلیز زما چینل چې کومه دی دا لازم سبسکرایب کړئ زما په خپل په ژوند کې ډېرې زیاتې غټې ارادې دي زما نه ټول اول اراده چې کومه دا هغه زما فاونډیشن ته چې څومره مطلب یتیم فاونډیشن دي یا داسې خلک دي بیاوسه چې د هغوی د بچو سبق نه پوره کیږي هغه سکولون ته نشي تللی د هغو کتابونه نه پوره کیږي د هغو فیضار جامه نو زه به اولنې سټپ چې کوم دی زما هغه دا دی چې زه به د دې خلکو مدد کوم او د دې یوټیوب چې څومره پیسه ده ان شاء الله تعالی دا به زه په دې کې لګوم نو واده مې در سره مخکې هم کړې ده اوس هم کوم ان شاء الله د مرګ پورې به مې همدا کار یې د خیره سره ان شاء الله امید ده چې تاسو به هم زما چینل سپورټ کوئ او تاسو مینا محبت په زما سره تلو مري او وس ان شاء الله مونږه رواني ګوجي ساده ګل سره مونږ یو پلانینګ جوړ کړل دی چې مونږ به زو شای ته هغه له بده دیزي چکر ورکو ځکه چې زمونږ لوکل ایریا هغه ویني او د دینه متاثر شي دا وګوري د دې خلکو مینه وګوري نو دا زمونږ لپاره ډېره خبره ده نو زو مونږ جی شای ته نو تاسو ویډیو فول وګورئ او د ویډیو خوندونه والي علی بس اخر کار مونږ را ورسېدو جی شایده او د تاسو یې نه جی زمونږ سره ساده ګل نو ساده ګل خان خو تاسو ته پته را په خپل کریکټر کې صرف په ساده ګل مشهور دی او د دې خپل نوم چې کوم دی جی رب نواز خان دی نو زیات تر خلک دا ګلم کوي و یاره د دې خپل نوم څه دی نو د تاسو ځان سره یاد وساتئ چې د خپل نوم رب نو آسان دی نو دی خو خپل یو کریکټر مشهور دی کم یو تور ته وای ستاد ګل ست د شاخی ترغلی که خیری په دی وورو کې بچا کری وو او خون به تغلو ډیر خیسته موسم دی ډیر مزیدار موسم دی زکه دی وورو لرالو او خپ مستۍ پکې ګرځو چې په وړي کې به خپني راځي موږ سره زما مینوالو ته رسوي ها زما مینوالو ته بخپل زبان کې ستا مینوال ته بس دا یو خبره کوم چې د ده پیج ضرور لایک کړئ مخکې شیر کړئ د ده چې په خپل انداز کې ورته ووایم په خپل انداز کې ورته ووایم ارشاد بی پیج ضرور لایک کړئ ځکه چې دا ستاسو لپاره ډېر ښایسته پروګرامونه کوي او ډېر ښایسته ښایسته ځایونو ته ځي لرې لرې پورې ځي نو زما مطلب دا دی چې دا پیج ورله لایک کړئ او که لایک یې هم نه کړو نو بیا به نه خپه یم او دا اوس د سکول نه پټ شوی اوس د سکول نه پټ شوی دی بیګ دې وګورئ چې وارو کې ګرځم نو د سکول مې چټي کړی دا پټ شوی دی او دا به اوس کوم دی مونږه ټیچر ته خایو وروره چې دا ولې پټ شوی نو اوس ورته ټیچر نه ریګم اوس ورته ګوره ورځپی مشتاق عرف لالا دا د ساده ګل د مشرور کریکټر کوي ټول مینواله پیژني څومره چې زموږ پښتانه دي هغه ټول پیژني نو دلته کې زموږ سره راغلي دي نو دي تاسو رات په ګور چې دي چې متعلق د دوی څخه خیال څه سوچ دي نو لالا زموږ مینوالو ته څه وویل غواړي د ټول نه مخکې خو زه تاسو مینوالو ته د خپل سایډه د ساده ګل واین د سایډه سپیشل دعا سلام یم او امید در به دی چې ټول به روغ جوړ او خوشاله او بل تاسو زه متعلق چې کوم دی پښتنه وکړه ماشاءالله ډیر کولې زه د زبردست زه د شای ریس هاوس دی غی ته منګه نن دی انویټ کړی بیګاش پم د مرګرو سره وا دلته کې راوسو ماشاءالله ډیر کولې زه د ووري پکې شوې دي بس د من سره داسې الفاظ نشته چې دا ځای وستایو او د مینوالو ته وایي چې یاره دې کې دا کمی دی یا دغه دی ماشاءالله د قدرت د نظارو نه قدرتي نظارو باندې بالکل برابر دی او دا ورته مو وایي څومره چې زموږ نور یوټیوبر دي واینز والے دي بلاګر دي کله لکه بل پرز راځي او د دې ځای ایکسپلوریشن کوي د ځای ګوري نو تاسو ته خو دقت محسوس نشو بلاره کې بل پرز هغه راځي او چې یا لری دی یا څه نو تاسو ورته خپل خلی نه وای ډیر زیات زبردست لار ده ځینې ځای کې لار کچه شویم ده خو به هر حال ډیر چې دې زیاته ګوري تاسو ته به دا غرونو باندې واورې ښکاري دا نظارې به ښکاري نو دا به تاسو نه بور کوي تاسو به عمدې کې چې کله به ورسو کله به ورسو نو په دغه وجه باندې چې په دې سوچ کې پروت دی نو چې ټیم تیریږي تیریږي بیا به ورسېدلې نو زه خو هم چې په لار باندې بالکل سړی نه بور کېږي کوم یوټیوبر دی کم داسې ویلاګ والا مرګري دي هغه ته موږ سپیشل ستاسو په چینل باندې دا دعوت دا بلنه ورکو چې راشي دا ځای وګورئ او د دې نو خوندونو مزه والي او دا پښتونخوا چې کوم دا, دا نورم پروموټ کوي ثانک یو جی شکریا دا زموږ بل مرګره عبد الله جان ساحر دا په خپل باندې په ډریم کوي او د ساده ګل واینز یو ډیر خپر دی مطلب دا چې څومره خاکیل کې لیکيږي باقي خو مرپور لاس تر دي منډه ترل ده نو عبد الله جان چې کوم دی نو دا به تاسو ته زما په چینل لک شیرونه ډالېږي دا خپل زړګې به د سینې وباسم دا خپل زړګې به د سینې وباسم او توبه چې ستا د یارانی وباسم او زمونږ میانس کې کو شیطان وکړه زمونږه مینس کې کو شیطان وکړه د دې رقیب نه به جامې وباسم او چې دوه مین په جدا شي د یو بل چې دوه مین په جدا شي د یو بل دا سه رواج د زماني وباسم ګوډ یا ډیر مننه ګوډ زبردست تاسو کې لګي ها تاسو کیمرې خوري لګېدلې خو ما د خپل موبایل لګې مرجري ان کړی دا دا ما ځان د پران کړی دا کار کوي کار کوي اوس ما مطلب دا دی چې دغه ویډیوګانې بیا زما موبایل ته نه راځي چې راځي دنیا یې بینې رانه وایي ما دا خپله کیمره په خپله انګو دا واور ګرمه ده که یخه ده ډېره مزه کوي یار وایي ما ترنم کې سو دا سه خسته ده لکه خلک د یو کس محبوب چې څنګه لکه زه چې خسته یم ستاره بارا محبوب یادو مته خو د چا رقیب هم نه ها صحیح ده بخوا سټایل دی هغه سره د دې زی مطابق یو شعر بوه په ترنم کې اوه هو وایا آها صبر خو ارشاد ارشاد ارشاد ارشاد ریکارډینګ کوي ته ارشاد ته आवाज کې بار بار نو کې دی چې هغه کیمره کې دی نو بیا موږ نه ریکارډینګ څوک کوي هيا سنگار د جانان سترګو کې سنگار کوي اقرار په سر کو شوندو اقرار کوي